je remarque que la loi sur le numérique euh, française euh, a été une des premières au monde euh, à créer ce concept de données d'intérêt données général. c'est-à-dire à ne pas juger la donnée en fonction de l'origine de son producteur, c'est-à-dire la donnée publique versus la donnée privée, mais en fonction de son usage et de l'intérêt qu'elle peut avoir pour, pour la collectivité. prise de conscience de l'ensemble des acteurs publics que la donnée, euh, ce n'est pas euh, quelque chose que l'on doit garder pour soi, que l'on doit partager. Hein, la ville de Paris a lancé euh, une politique d'open data. Il y a une génération digital native qui s'est laissée embarquer euh, dans la contribution euh, sans se rendre compte qu'il euh, donnait des informations qui avaient une valeur inestimable à un certain nombre de grands groupes qui en faisaient des profits et parfois même des surprofits. Je pense que la génération suivante, elle commence à bien comprendre ça. Il y a, je dirais, un consensus parmi les, acteurs des, euh, des, transports, euh, et notamment des transports publics, euh, sur le fait que la, donnée doit être un, outil d'amélioration du confort de, des franciliens et, des Parisiens. Vous savez, ça coûte plusieurs centaines de millions d'euros euh, que de rajouter une station euh, à, une ligne de métro ou à une ligne de, RER. E euh, ça coûte plusieurs, dizaines, plusieurs millions d'euros que d'acheter des rames de, chemin de fer ou de, ou ou ou ou de RER. E ça coûte quelques milliers d'euros que d'améliorer un moteur de recommandation qui va permettre de mieux gérer les flux.